Глава восьмая. Парящий, как небесный скакун. Ван Джен в ужасе потряс Янь Соусу. «Иди к черту! Это маленькая Ши!» Маленькая Ши к этому моменту уже подошла к Ван Джену и схватила его за руку. «Привет. Я его дальняя родственница. Я впервые на земле, так что он присматривает за мной». Ван Джен и Янь Соусу оба посмотрели на девушку оцепеневшими взглядами. Ван Джен вздрогнул. «Неужели эта девушка хочет остаться у меня на иждивении?» «Да не может быть! Вы вообще не похожи на родственников! Если бы у босса была хотя бы десятая часть твоих генов, он был бы самым красивым парнем в школе!» Янь Саосу ударил по эго Ван Джена без следа учтивости. «Сяосу, тебя неплохо бы побить!» После этой угрозы вся троица приступила к завтраку. «Маленькая Ши, не считая богиню моей мечты, ты самая красивая девушка на свете. Э, хотя вообще-то ты даже красивее её. Янь, я завтракаю, и у меня скоро будет несварение желудка. Ван Джена вообще не интересовала Юи Цзин. «А, почему же?» С любопытством спросила маленькая Ши. «Это долгая история, так что я перейду сразу к главному и расскажу вкратце. Я попросил босса доставить любовное письмо. В итоге абсолютно игнорируя попытки Ван Джена остановить его. Правда о той нелепой ситуации была раскрыта Янем словно детонирующая бомба. Хотя и маленькую Ши было нелегко рассмешить, сейчас она не сдержалась. Как в мире может существовать такой тупица? «Скажи мне, есть ли еще в этом мире человек, который ценит преданность больше босса?» Янь Саосу вел себя так, словно рассказывал им народную сказку. «Брат Джен, зачем же ты прыгнул в озеро?» Маленькая Ши была очаровательна, как любопытный ребенок. «Бес попутал!» – выпалил Ван Джен. Как бы не были эти воспоминания невыносимы, все это было уже прошлое, и он не мог что-либо с этим поделать. Услышав настоящую историю от Ван Джена, маленькая Ши от души рассмеялась. «Брат Джен, ты на самом деле милый. Ван Джен коснулся носа. «Мне это считать как комплимент?» После завтрака Янь Саосуна настоял на том, чтобы показать им пейзажи Земли. Маленькая Ши тоже хотела поиграть. Изначально Ван Джен планировал отправить маленькую Ши для поиска в систему государственной службы, но увидев счастливое выражение на ее лице, решил оставить это на потом. Они не теряли время. На самом деле он чувствовал тепло внутри, когда маленькая Ши улыбалась. Ван Джен чувствовал себя, будто у него появилась младшая сестра. Азиатский исторический музей. Здесь были записи о бронзовом и серебряном веках истории человечества и даже о закончившемся недавно золотом веке великих межзвездных путешествий. Янь Саосу был новичком в этой области, так что ответственным за объяснение был Ван Джен. «Это первый сейсмограф человечества», Этой штуке около 10 тысяч лет. Нынешние зонды для изучения сверхновых звезд на 70% работают по тому же принципу, что и этот аппарат», — сказал Ван Джен. Сейсмограф – прибор для регистрации подземных толчков. В данном случае речь идет о сейсмографе, который изобрел Джан Хэн, китайский ученый и философ, живший в первом веке нашей эры. Кстати, учитывая эту информацию, можно понять, что действие новеллы происходит примерно в начале 11-го тысячелетия. Будучи младшим ассистентом старого торговца книжного магазина в течение стольких лет, он действительно был очень начитанным. «Эм, зонт. Одно из лучших творений доктора Жака Рогге. Ты понял его суть, брат Джан?» Спросила маленькая Ши. <laughs> я не уверен, было ли это действительно совпадением, но разница между ними лишь в теории подпространственных волн, добавить которую в принцип работы сейсмографа было не столь трудно. Хотя, конечно же, способность обнаружить такое доказывает неординарность человека. Неосознанно Ван Джен говорил тоном старого торговца. Конечно, последняя часть была его собственным дополнением. Старый торговец был довольно надменным человеком. И количество людей, которых он признавал, было примерно ноль. След удивления промелькнул в глазах маленькой Ши, но это было только начало. Пока они говорили, они затрагивали всевозможные науки, астрономия и география были исчерпывающе раскрыты. Ван Джен обнаружил. Несмотря на то, что она не помнила даже своего имени, память маленькой Ши в других отношениях осталась неповрежденной, а также очевидно, что она получила хорошее образование. Мемориальный зал полетов в искривленном пространстве был необыкновенно огромным. Это было ключом человечества для доступа к звездам. Лорен Ли тоже была гражданином Империи Аслан. И нужно было признать, что эта империя произвела на свет бесчетное количество ученых, которые оказали крайне важное влияние на развитие человеческой истории. В настоящее время максимальную скорость, которую мы можем достичь, в четыре раза превышает скорость полета в искривлении вашей империи Аслан. Но будущее, как ни крути, остается за прыжками в искривление, скорость которых, несомненно, увеличится со временем. Ван Джен улыбнулся. Стоявший рядом Янь Сеусу почти заснул. Студент Янь сначала проявлял большой интерес, но как только темы разговора становились глубже и скучнее, он не мог этого вынести. В любом случае, людей здесь больше не было, так что они сели на плечи гигантов, а затем прислонились к их головам, чтобы поспать. Но маленькая Ши была очень обеспокоенной. Теорию прыжков в искривленном пространстве еще даже не опубликовывали. Эта теория все еще была галактическим секретом высшего ранга, и каждое государство проводило тщательно охраняемые исследования. Даже сама она познакомилась с ней лишь по причине того, что ее наставник совершенно случайно коснулся этой темы при разговоре. Но Ван Джен на самом деле знал об этом и, казалось, понимал эту теорию. Как такое вообще возможно? «Брат Джен, ты действительно лучший ученик военного колледжа Варгода!» Ван Джен покраснел. «Ам, я до сих пор не прошёл экзамены, и через несколько дней у меня будет школьный выпускной». «Ты определённо пройдёшь?» По сравнению с тобой, я чувствую себя очень необразованной. Брат Джен, у тебя есть девушка? Ты без сомнения очень популярен в школе. Сказала маленькая Ши с обожанием на лице. Ян Саусу рядом вдруг проснулся. «Младшая сестра Ши, клянусь всеми богами, что босс – девственник!» «Янь Саусу, ты опять говоришь полную чушь? Да я тебя сейчас в тесто скатаю!» Неважно, каким бы толстокожим ни был Ван Джен, он все еще не мог противостоять красноречию Янь Саосу. Маленькая Ши выглядела сбитой с толку, но потом, прикрыв рот, разразилась смехом. Ее очаровательное лицо побагровело, когда она смотрела на Вана и Сеусу. «А, мы гуляем уже очень давно. Давайте найдем место, где можно отдохнуть». Видя, как Ван Джен выходит из себя от ярости, Янь Сеусу поспешно сменил тему разговора. Как ты смотришь на то, чтобы пойти поиграть в ЗВ еще раз? Ха-ха, младшая сестра Ши, я эксперт, теперь у меня бронзовый уровень. При упоминании этого Янь Саосу выглядел очень самоуверенно. Правда? Я все еще не играла в нее. Это весело? Маленькую Ши действительно интересовало все и вся. Весело? Нет, это очень весело. Это самая жаркая игра на Млечном Пути. Это даже не игра, это образ жизни. Жизнь битв, жизнь страсти, горячей мужской крови, женского очарования. И все это расцветает в искрах механической брони. Янь Саасу размахивал руками, будто стоял перед десятитысячной толпой. Троица воспользовалась высокоскоростным общественным транспортом и прибыла в братское сетевое кафе. «Владелец, мою личную комнату!» Проорал Янь Саасу, как они вошли, и был сразу же встречен улыбающимся владельцем. Это VIP высокого уровня. «Без проблем. Сколько станций?» «Три. Это мой брат, а это его младшая сестра. Если они снова придут, просто обслужи их за мой счет», — сказал Янь Саосу, похлопав себя по груди. «Без проблем. Входите внутрь, пожалуйста. Если хотите чего-нибудь выпить, то у нас есть туманная вода, все виды алкогольных напитков все, что есть, бесплатно для вас сегодня». Владелец кафе тоже был потрясен милой улыбкой маленькой Ши. Всё время скупой, сейчас он вдруг расщедрился. «Три бутылки Кока-Колы!» Это был любимый напиток Ван Джена. Почему? Только потому, что Кока-Кола была доминирующей на рынке, обладала долгой историей и имела даже большую власть. До тех пор, пока человечество не исчезнет, до тех пор, пока человечеству нужна вода, там будет и Кока-Кола. Это больше всего подходит высокому богатому красавчику. Заходя в ЗВ, Янь Саосу сразу стал очень взволнованным, зовя друзей направо и налево. «Чёрт, я забыл, что вы оба новички. Ознакомьтесь тут пока. Я пойду первым». Ван Джен открыл свой аккаунт. У скелета уже было 10 очков. Одна победа. Айди маленькой Ши, заходящий в игру следом, был «маленький свободный дух Аслана». Янь Саасу покачал головой. Не очень креативное имя. Посмотрите только на его ID. Высокий, богатый красавчик. Как властно и внушительно оно выглядит. Лучше всего для новичков это сыграть один на один, чтобы ознакомиться с управлением и функциями меха. Знай себя и знай врага и ты пройдешь невредимым через сотню битв. Я ухожу первым, а вы делайте, что хотите, тут нет камер. Янь Саосу злобно улыбнулся. Какая у него могла быть младшая сестра, если он был с Ван Дженом с детства и никогда не слышал ни о каких родственниках? Так как босс поначалу был очень медленным, ему просто необходима рука помощи от такого эксперта в отношениях, как он. Маленькая Ши выглядела сбитой с толку. Делать, что захотим?» «Не слушай его. У этого парня просто течка в последнее время». Маленькая Ши не выглядела, будто ей все это было незнакомо, и очень хотела начать. Они улыбнулись друг другу. Оба начинали свою карьеру в ЗВ в полном расположении духа. Скелет. Еще он очень хотел узнать, в какой мере он сможет использовать вещи, которые он узнал в кубике Рубика. Вспыхнул свет. Айди Скелет Варгот номер один. Автоматический матчмейкинг. Матчмейкинг основывался на винрейте, уровне и количестве побед подряд. Винрейт – процент побед. Тем временем в роскошной комнате трое молодых людей тоже ждали, когда им подберут игру. Частная игровая комната в 500 квадратных метров была очень экстравагантной. Даже ванная была больше, чем весь дом Ван Джена. «Капитан, сегодня ты точно дашь нам испытать твою технику пяти непрерывных ударов парящего скакуна!» «Использование пяти непрерывных ударов парящего скакуна очень сложно при использовании демонического волка типа 5!» Двое парней, стоящих за Ма Сяо, были в предвкушении. Ма Сяо – эксперт бриллиантового уровня, и двое молодых людей за ним были членами его команды Бога Дракона. Как капитан, он использовал альт для демонстрации своих навыков и в то же время для установления своего авторитета. Альты в онлайн-играх – второстепенные персонажи одного игрока, развитие которых облегчается благодаря тому, что они получают деньги и ресурсы от основного персонажа. Также называются твинками и мультами. Демонический волк типа 5 все еще очень гибкий. Его слабыми точками могут воспользоваться только самые высокоуровневые игроки. В подобном матче он будет непобедим. Безразлично сказал Масяо. Как первоклассный эксперт, он иногда играл под вымышленным именем. Его основной аккаунт был слишком знаменит. Альт Масяо, Бог-Дракон 007. Полная победа в трех битвах. Автоматический выбор игры. Скелет versus Бог-дракон 007. Ого, это полный новичок. Это как будто убивать курицу большим мясницким ножом, предназначенным для быка. Возможность умереть под пятью последовательными ударами парящего скакуна все равно большая удача для него. Двое за ним были очень взволнованы. Они могли смотреть от первого лица капитана, это был редкий шанс для учебы. Они оба были золотыми игроками уровня 1 важной частью поддержки команды, а также первокурсниками колледжа Варгода. Черт, это должна быть ошибка. Он хрупкокожий. Он умрет от первого движения. У Масяо не было слов. Уровень этого аккаунта был действительно невелик. У соперника не было проблем с подключением, но в любом случае это было вопросом интеллекта. Но соперник на самом деле пикнул хрупкокожего, который умирает от одного удара. Вспыхнул свет, и два меха медленно появились. Маосяо не хотел терять времени. Как только бой начался, демонический волк типа 5 вытянулся. Это часто использовали эксперты, с небольшой паузой. Мех после этого мог совершить мгновенный рывок. Особенно это было актуально для мехов звериного типа. Все его движения были плавными, как движение облаков или течение реки и мех бросился в сторону Варгода номер один. Почти мгновенно он оказался рядом. Смотрите внимательно. Техника пяти последовательных разрезов парящего коня сильно зависит от расчета времени.